Desde siempre más o menos supe que, lo que quería era estudiar el cielo. Sobre todo me fascinaba el hecho de que las estrellas, esos puntitos que vemos tan pequeños en el, cielo, son tan grandes como el Sol, pero están tan tan lejos que los vemos así de diminutos. Pues yo de pequeña quería ser médico, porque me encantaba beber jarabe, me gustaba muchísimo, y porque todas las series que veía los médicos estaban en lugares exóticos y a mí me encantaba viajar. Entonces yo decía, vale, esta es mi profesión, la de ser médico. Pues de niña se me ocurría que quería ser eh, cantante o bailarina o maestra, pero realmente es que no tenía ningún otro tipo de, modelo, ¿no? A la vez recuerdo mm, muchos momentos en mi infancia en las que, en que sentí una atracción por la ciencia muy fuerte, en el que tenía intereses científicos claramente. Cuando era pequeña quería hacer muchas cosas diferentes, desde ser futbolista a escritora, astronauta, también quería eh, tener una caravana y viajar por el mundo, o sea que quería hacer muchísimas cosas. Tuve la suerte además de que mis padres me supieron incentivar esta curiosidad que tenía, me regalaban libros de astronomía, me compraron un telescopio y pasé muchísimas noches con mi padre observando eh, las estrellas en, en las cañadas aquí en Tenerife. Incluso de pequeñita tenía una libreta en la que iba dibujando las constelaciones que iba aprendiendo, las que me gustaría poder observar algún día. Para mí fue muy natural y bueno, después eh, estudié física en el instituto y me gustó y decidí pues que bueno, que quería dedicarme a, hacer física, astrofísica y finalmente hacer un, doctorado. Conforme fui creciendo, mm, la medicina mm, no me fue gustando, me desencantó y entonces eh, me gustaban mucho las matemáticas y la física y mi profesor de filosofía, que nos hacía pensar mucho, nos hizo pensar por qué no elegíamos las profesiones de nuestros padres. Tenía una compañera que su padre era ingeniero y pensé, bueno, ¿por qué no puedo ser ingeniero? Eh, yo soy la mayor de una familia numerosa, todos los demás son varones y siempre tenía claro de que lo que podían hacer mis hermanos lo podía hacer yo, sin ningún tipo de duda. Nací y crecí en un pueblo de 100 habitantes que tenía un cielo espectacular. Y recuerdo estar sentada en el, portal de mi casa y ver aquel cielo maravilloso y ver eh, cómo pasaban eh, esos satélites, que en ese momento yo no sabía que eran satélites, e imaginaba que eran naves intergalácticas. Después en el, en el, instituto realmente tuve unos profesores de ciencia estupendos que incentivaron, con ellos hicimos un montón de, trabajos de investigación que duraban todo el año. Y conocí también un, un grupo de, de, astrónomos aficionados eh, maravilloso con el que pasé muchísimas noches de observación en, en diferentes lugares de Cataluña. Yo de pequeñita ya sabía que me gustaban las matemáticas, entonces me decanté por estudiar ciencia. Y luego también tuve en el instituto un profesor de matemáticas muy bueno, que cuando había un eclipse no sacaba de clase para ver el eclipse, entonces me, me, empezó a gustar mucho el tema de la astronomía. Mi madre me compró un telescopio así de juguete y yo salía a mi azotea a intentar ver algo. Y entonces al final me decidí a estudiar física, aunque la verdad es que no tenía ni idea de qué consistía la carrera ni nada. Yo estudio binarias de rayos gamma, que son parejas formadas por una estrella muy masiva y una estrella de neutrones o un agujero negro. Y lo que ocurre en estos sistemas es que la interacción entre ellos a veces es tan, tan violenta que llegan a emitir rayos gamma, que son los fotones de luz más energéticos que existen en el universo. Y para ello utilizamos los telescopios MAGIC, que son unos telescopios que se encuentran en la isla de La Palma. Yo soy ingeniero industrial, eh, trabajo en el Departamento de Electrónica como ingeniero de desarrollo. Llevo 28 años trabajando aquí en este departamento. Me dedico a fabricar y a desarrollar ideas de otras personas, de mis compañeros y alguna mía. Y la verdad es que me encanta mi trabajo, ¿no? me ha permitido conocer a muchísima gente, gente de la que he aprendido un montón. He viajado mucho y sobre todo me ha permitido ser muy ambiciosa, es decir, tener mucha ganas de hacer cosas nuevas. ¿no? me gusta mi trabajo. Y ahora investigo sobre formación y evolución de galaxias, eh, estudiando un grupo de galaxias muy especial, que es nuestro propio grupo local. Estas galaxias están tan cercanas que podemos observar la luz de sus estrellas individuales y eso nos permite eh, determinar la edad y la composición química de estas estrellas. Algunas de esas estrellas son muy viejas y nos permiten estudiar cómo fue el proceso de formación estelar en etapas muy primitivas de la evolución del universo. Ahora estoy haciendo mi tesis doctoral aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en el campo de la física solar. Y mi tesis consiste en calcular la, cantidad de oxígeno que hay en la superficie del Sol. Esto es importante porque el oxígeno es el tercer elemento más abundante del universo y por lo tanto tiene un papel muy importante a la hora de calcular modelos de estructura y evolución estelar.